хат хабарың үзілді қайдасың қайда жаным сен сүйетін көзімді сүйіп жүр басқа ару иә іздеп мен бармадым өзіңнен бірақ кеткем оның дұрыс болмады күтуді жүрек көпте сен келдірме сезіміме күмән жүрекпен сүйгенім бар күнім бауыр басқан қандай қиын еді бауыр басқан мен шын сүйіп едім жаным босқа қинама күйемін